В общем, назовите любую песню, я эту песню спою. И пускай капает, капает с неба, звук поставим на всю, и соседи не спят. Денег не прошу, просто назови песню любую, какую там знаешь. Если ты не знаешь, <laughs> что тогда. Что случилось-то? Помочь может? Наконец-то мою песню заказали. Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта». Сегодня выбрались на улицу, то есть покинули хижину, чтобы снять для вас более интересный контент. Будем подходить к людям и просить их заказать любую песню. И я постараюсь петь эту песню под гитару. Если интересно, ставь лайк и поехали. Парень, привет. Сыграем в игру «Заказать». Дружище, извини. Окей. Ребят, сыграем в игру «Закажите любую песню, спою». Просто любую песню назови, Ребят, сыграем в игру, назовите любую песню, спою. Ничего не требуется, просто. Здрасте, вы что-то ведете, да? Нет. Нет? Фоткать? Вы Прикольно. Нужны, вы нам нужны, да. Песню? Да, любую. Да, я постараюсь ее спеть. 10 секунд, раз. А, у этого, да как его, когда нам нету. Ну давайте лалипап. Йоколы мане, ну чё? Морган, это Морган. Нет. А, в смысле лолипоп, который есть. А, вот этот же есть. Какой? Хорошего дня. Пока. Привет. Привет. Давай привет. сыграем в игру. Давай. Закажи любую песню, постараюсь спеть ее. Рамштайн. Ну вот этот. <laughs> Духас. Давай, давай, давай. Саша. Давай, что? Давай. Мокрый кросс. Мокрый кросса? М и пускай капает, капает с неба Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был Для остальных я занят, звонки без ответа Дойти к тебе, дойти к тебе И пускай капает, капает с неба Иду мокрый кроссы к тебе Девчонки, привет. Назовите мне любую песню, я постараюсь ее спеть. Блин, просто назвать песню тяжело. Любимую какую-нибудь. Спою и все. Сияй? Давайте. Я же ничего за это не прошу. Да, блин, да. Давайте отойдем чуть-чуть. А то не слышно будет. Сияй, сияй, если твое тело во тьме увижу не я, сияй На меня боль, убитый мотив, я за тобой по пятам Ты от меня, но не улетай, просто сияй Просто сияй, сияй Все? Молодец! Спасибо, давайте успехов, удачи! Вон чуваки справа, они розового. Парни, здорово! Закажите песню, спою любую. Ничего больше не требуется. Какой-нибудь. Да, это так сложно. Что в голове есть? Да, современно. Юность? Юность? Ну, давай. Звук поставим нам всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Хорошего дня. Да? Чё? Здрасте. Мы снимаем интересное видео для Ютуба. В общем, назовите любую песню, я эту песню спою. Ну, по крайней мере, постараюсь. Что в голове сразу? Давай Сансаров. Нет, Сан... Ну, нет, нет, Сансара. Давай, сансара. Погромче. Да? Погромче. Что погромче? спеть, спеть. А, да. Еще ты шантаж хотел, да? Давай шантаж. Шантаж. Костюм на стиль, обнимай животными Деньги валятся из карт, надо душу отвести Хочется и отдохнуть в красоте элитных шнур Только что без лишних слов, не переживай, лови Ну все, успехов вам. Давай. Если вы хотите играть так же и петь, как видите, это действительно работает, вы контактируете с людьми, общаетесь. Нужно уметь петь и играть всего лишь, а этому я вас могу научить как э, свои пять пальцев. В описании есть все мои самоучители и моя школа гитары и вокала. Переходите, изучайте, играйте, присылайте мне видео. Песню. Можно? Давайте ну, сначала песню закажите, да, какую-нибудь, я постараюсь петь. секунд, любое. Любое? Да. Давай, вода. Только не татарскую, а юность, давай. Звук поставим, звук поставим нам всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим нам всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви искра Это юность моя, это юность моя Спасибо. Классно. Ребят, привет! Запишем небольшое видео, закажите любую песню, постараюсь ее спеть под гитару. И все, в принципе. Давай. Какую песню вам спеть? Что, любую скажите. <laughs> Эй, посмотри, два мульта на мне часы Три на шее, семь под жопой, мне чуть больше двадцати Эй, цепь на мне, сыплаве, сотка тысяч на БКЛВ Сотни сух хотят ко мне, сотни сух хотят ко мне Как дела, как дела, это новый, как дела Делать деньги, делать деньги, делать деньги, ведь вот так Спасибо хорошего дня, давайте, пока. Привет. Привет. Закажи любую песню, я ее спою. Если не спою, то тебе даю 100 рублей. Сейчас, подожди, подумаю. Давай не влюбляйся. Вот, вот это правильно, правильно. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь точь так же, как и я Снова плачешь, не твоя вина Снова плачешь, не твоя вина Наконец-то мою песню заказали, вот Офигеть! Все, забашлям, потом классно, договоримся, классно. все <laughs> Давай, пока Привет! Извините, а есть минутка? Нет, ребят. Нет? Что, случилось то Помочь, может? Нет. Да? Уезжаем от вас просто. А... Ехать не можем. Печально. А вы песни слушаете? Можете назвать что-нибудь, чтобы я спел? И все на этом. Из русского, наверное, не знаю. Ой, вы снимаете еще, ребята. <laughs> А что? Ну вы в маске же. Блин, вы такие уставшие, просто уехали. Ну вы в маске. <laughs> Давайте, что сами хотите. Не, ну назовите, что вы слушаете из русских, не В голове что-нибудь есть? Всякая ерунда. <laughs> давайте из Цоя, я Цой? Цой, Цой, ну давайте. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна И не вижу ни одной знакомой звезды Я ходил по всем дорогам и туда и сюда Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане почти Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым крылом Что, взлетая, оставляет земле лишь тень Но ну, и все равно увидеть. Спасибо, Спасибо большое, Спасибо. до свидания. Ребята, привет, сыграем в игру, закажите любую песню, я ее спою. Вообще ничего не требуется, любую песню назовите, какую слушаете. Какую? ЛСП. Ну давай. И удалила свой ВК навсегда. Теперь не знаю, как мне жить. А, не предъявил ее пацан, бла-бла-бла. Чтоб я не смел за ней ходить никуда Бабок очень много у его отца, как и связи а. а сам он, в общем-то, муда Спасибо. Давайте. Привет. Классная гитара у тебя. А, на Алиэкспрессе заказывал, да, наклейки? <laughs> Да. А Айда вместе поем что-нибудь. Какие песни знаешь? Давай, Коржа. Ну тебе, Коржа, конечно, петь. <laughs> Ну давай, Коржа. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец. Есть у меня своя волна и на своей волне Меня где-то поджидает успех Боже, как хотел я увидеть свет И как считал бы нужным жить, мечтал И вот однажды, как обычно, я летал во сне Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал Я выбираю жизнь кайф, я выбираю Спасибо, класс Настя. Раиль? Очень приятно. А здесь не доучиваешься? Нет, я поступила в колледж педагогический. Ну, то есть я приехала а. ради свободы, то есть. Ну, ты... Ради возможности. А ты Да, блин, ты не снимай, Ты историю успеха, это нашел. А ты чё, на? Девчонки, привет. А, сыграем в игру, назовите песню, я ее спою. Ну, попытаюсь, по крайней мере. Какую-нибудь. Макс Корж? Нет. Русские, не русские. Русские, русские. Сейчас не знаю. А, ну все, Не Ежаник. Давай что-нибудь из коржа. С давай. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным. Заполнять вагоны под землей или покинуть города. Эй конечно, будут говорить, как нужно жить, но можно жить не так В темноте летай, летай со мной в темноте Спасибо, Спасибо. хорошего дня, давайте Такая песня Девчонки, привет! Загадайте три песни, и я одну из них постараюсь петь под гитару. Любые, что в голове есть вообще. Там корж, там, не знаю. А Баста, руки вверх, давай. Ты сегодня взрослее стала, И учебу ты прогуляла. Позвала всех своих подружек, Но, а как же я, ведь день рождения у тебя, Знаю, ты меня но ну, поцелуев твоих немало Я хочу, чтоб ты сказала Забирай меня скорей, увози за сто морей И целуй меня везде, Восемнадцать мне уже Забирай меня скорей, увози за сто морей И целуй меня везде, я ведь взрослая уже Спасибо что приняли участие. Пока, успехов. Ребята, как видите, наступил вечер. Данная рубрика оказалась не такой простой для меня. Мы снимали примерно 5 часов. И если вы хотите продолжения, я не думаю, что оно будет, потому что это сложно для меня выйти из зоны комфорта, взаимодействовать с людьми. Еще песни не совпадают, люди отказывают, некоторые грубят. Но в целом довольно интересный формат. И если мы набираем 15 тысяч лайков, окей, я выйду, пока тепло, мы снимем вторую часть данного выпуска. Поставьте лайк, я очень старался для вас вместе с оператором. И прощаемся на этом. Всем пока! под одним зонтом И пускай дождь идет и молния с грозой Мне все ни чем, когда мы под одним зонтом